नमस्कार मैं बंगाल से कैलाश विजयवर्गीय बोल रहा हूँ उन्नीस तारीख को मालवा क्षेत्र में चुनाव है निमाड़ में चुनाव है इंदौर में चुनाव है ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी देश को मजबूत कर रहे हैं देश मजबूत होगा 130 करोड़ जनता का दुनिया में मान सम्मान बढ़ेगा मुझे विश्वास है हमारा सपना था जनसंघ की स्थापना से ही कि इस देश को विश्वगुरु बनाना है और सही नेतृत्व भी देश विश्व गुरु बनने की दिशा में चल पड़ा है सही नेतृत्व के हाथों में मुझे उम्मीद है इस नेतृत्व को एक बार फिर से मजबूती के साथ आप कमल का बटन दबाकर और मजबूत करेंगे ये चुनाव देश को मजबूत